Причина остановки. Контроль автомобилей, которые на- заезжают в населенный пункт город Харьков. Рассматривайте Да проще дело. ведите себя. Вы Маску По оденьте. 54 Маску оденьте. оденьте. Е, друзі, моє вітання. Як за одну хвилину відшити поліцая? А все дуже просто. Потрібно знати свої права, користуватись своїми правами і фіксувати дії співробітників поліції. І так, стаціонарний пост поліції Пісачин. Тут поліцай Максим Шахов вас безпідставно зупинить, тому що виявляється, на в'їзді в Харків вони проводять додатковий контроль. Є стаття 35 закону України про національну поліцію, де зазначено 10, 10 причин для зупинки транспортного засобу. То, що він там вказував, такої причини немає. Немає ніякого додаткового контролю. Немає права він безпідставно просто зупинити і перевіряти ваші документи, щоб можливо виявити якісь правопорушення. Здравия желаю, товарищ водитель. Старшая полиции Шахова, моя фамилия, Максим зовут. Будьте добры, ваше водительское удостоверение, документ на автомобиль. Предъявите, пожалуйста. Причина остановки. Контроль автомобилей, которые заезжают на своем пункт город Хайзер. Согласно 35 пункт. Не присел ремень безопасности. Рассматриваем дело. Рассматриваем. Что значит рассматривайте? Рассматривайте да, дело. Ведите себя Вы что-то придумали. Чего вы меня Сигарету останов- вставили в Чего вы губы. меня остановили? По 35. Маску По оденьте. 54 Маску оденьте. оденьте. Ну все в порядке вообще. До свидания. Проще себя ведите, товарищ До водитель. свидания. Не витрачайте на такого поліцая багато часу. Немає причини для зупинки, немає причини пред'являти документи. Все, йди ти лісом, не буду я на тебе витрачати час. І я поїхав далі. Буде він переслідувати мене не буде. У нього взагалі не було підстав зупиняти авто і в подальшому переслідувати мене, щоб там вказувати на те, що я щось не виконував. Знову такими діями Шахов показує своє незнання законодавства. Е, що це за поліцейський, який вважає, що він має право нас, водіїв, безпідставно зупиняти? Навіщо нам така поліція? А потім вони дивуються, чому так багато негативу лється на поліцейських. Тому що ви, поліцейські, ігноруєте в першу чергу закон України про нацполіцію і плювати ви хотіли на наші конституційні права. Про моє вільне пересування вам щось відомо? Ні, він просто ігнорує. Ну і чорт з ним. А ось ще одна весела причина для зупинки, коли знайомий співробітник поліції зупинив водія, але водій, в свою чергу, посилався на статтю 35 закону України про національну поліцію. Ну тут така ситуація на позитиві. Добрий вечір. Добрий вечір. Я вас слухаю. А що, що я бачу, що ви привітатися з Ні, ні, ні, безпричина зупинка це може бути. Чого це привітація? Так, Василіч, Пані, давайте. це я вже кажу по камеру, це мій друг, я Степанича зупинив, бо так як бачив за 225 метрів, що це він їде і зупинив для того, щоб привітатися. Це я вам клянуся, як ви хочете. Мені це все одно. Василій, секундочку, то я, я прокоментую. Поліція не має права зупиняти безпричинно. Тільки є 10 причин зупинки. Зараз Васильович нам повідомить, яка причина зупинки була. Та не причина зупинки. Причина зупинки привітатися з Васильович, ну- водієм, який допомагає учасникам дорожнього руху. Так як ви ніхто не допомагає. Васильович, ну, ну так не можна зупиняти. Чого? Ну не можна, ну то що Так я немає. що буду казати привіт, Ні, ні, ні, ну Васильович, ну, Так ну, дійсно. 10 причин зупинки і все. ну це все так. Васильович, ну, ви ж не будете безпричинно зупиняти. Ми ж ніколи не зупиняємо. Васильович, ну я ось перший. Так ти ж старший, привітайся, що нельзя привітатися чи що? Е, Ну що, тобою Ні, нельзя. Просто нельзя, Васильович, вибачайся, вийду. Не забуваємо про те, якщо співробітник поліції стверджує, що ви скоїли адмінправопорушення, як Шахов почав там за ремінь безпеки мені розказувати, він повинен зафіксувати правопорушення, він повинен е, підготуватись до розгляду справи, провести розгляд справи, оцінити докази, а потім приймати рішення, а не стверджувати, що ви можливо порушили. Якщо порушив, проводь розгляд справи. Він його не проводив, тому що доказів у нього не було. Що необхідно робити водію, якщо його безпідставно зупиняють. Складати скаргу, телефонувати на 102 або письмово пишемо скаргу. Приклад скарги буде в описі. По даній ситуації я буду письмово звертатись до керівництва, додавати ще відеоматеріал для того, щоб керівник дав правову оцінку діям отакого поліцейського Максима Шахова. Так що чекаємо на результат.